მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე და ჩვენ ისევ და ისევ ორქიდეებზე საუბრობთ. დღეს პროგრამაში იქნება ფალენოფსისი თავისი საყვავილე ღეროებით. მოკლედ, ეს არის სეზონი, როდესაც ორქიდეები უხვად იწყებენ ყვავილობას, მაგრამ ძალიან ბევრი დამწყები თუ მათ შორის პროფესიონალი ორქიდეომანიც და მათ შორის მეც წავაწყდით ერთ საკმაოდ არც თუ ისე მარტივ პრობლემას, რომელიც დაკავშირებულია საყვავილე ღეროების ხმობასთან. მოკლედ მეგობრებო, მიუხედავად ჩემი მ არც თუ ისე დიდი, მაგრამ არც თუ ისე მცირე გამოცდილებისა, მეც წავაწყდი პრობლემას, რომელიც დაკავშირებულია საყვეავილე ღეროების გამოშვებასა და ხმობასთან. მიზეზები, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს მრავალგვარი, მრავალი. მე ის მიზეზი, რის გამოც ჩემ ორქიდეებმა დაიწყეს ასე რეაგირება ვიცი, ძირითადად ეს არის დაკავშირებული ჰაერის დაბალტენიანობასთან, რადგან მიუხედავად ჩემი მცდელობისა დავატენიანო ჰაერი მაინც დაბალი ძნელია, ხოლო რიგ შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეს სხვა მიზეზი. მოკლედ მოდით ვისაუბროთ ამ მიზეზების შესახებ. აა მოკლედ, ეს ვიდეო იქნება საცნობარო ხასიათის, ხოლო რაც შეეხება ვრცელ ინფორმაციას საყოველო ღეროების ხმობის შესახებ, ნახეთ ჩვენი საიტი qvavile.bg და რა თქმა უნდა, არ დაგავიწყდეთ ჩემი არქის გამოწერა. ქვედა მარჯვენა კუთხეში დააგვირდით რაფერია სიტყვა subscribe. თუ წითელია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯერ ჩვენ არ მეგობრობთ და ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ შეგიძლიათ დააჭიროთ მხოლოდ ერთხელ და ამას ვაკეთებ, იმიტომ რომ ვცდილობ ყველა ის გამოცდილება, რომელსაც მე თანდათან ღებულობ, სხვადასხვა ორქიდეების მოვლისას გაგიზიაროთ. ასე რომ, ვიყოთ ერთად, ვიმეგობროთ და გავუძიოთ ერთმანეთს გამოცდილება. მაშ ასე, მიზეზები, რის გამოც შეიძლება ორქიდეამ გაიხმოს საყვავილე ღერო. მეგობრებო, ამ ვიდეოში მხოლოდ ფალენოფსისებზე გვექნება საუბარი, თუმცა რიგ შემთხვევაში შეგვიძლია გავავრცელოთ ეს თემები სხვა ორქიდეებზეც. მოკლედ, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, როდის იწყებს ორქიდეა ფალენოფსისი საყვავილე ღეროს ფორმირებას. გენეტიკურად ისე მოწყობილი, რომ იქ სადაც ეს ორქიდეები ბუნებრივ გარემოში არიან, ყვავილობას იწყებენ ნოემბრის 3-დან მოყოლებული, ესე მარტის თვემდე. ეს არის მშრალი გრილი სეზონი, რაც ხელსაყრელია საყვავილე ღეროს ფორმირებისათვის. ევროპის უმეტეს ქვეყნებში ეს არის ცივი სეზონი და ამ დროს უკვე იწყება ტემპერატურის ვარდნა. საქმე იმაშია, რომ როდესაც მცენარე საყვავილეს გამოიტანს, машин არის ჯერ შემოდგომა თბილი ჰაერი საკმარისი სინათლე ხოლო შემდეგ თანდათან სეზონის ცვალებადობასთან ერთად იწყება პრობლემები ყველაზე გავრცელებული პრობლემა, რომელიც ჩვენ ხვდება ფალენოფსისის ყვავილობის შეფერხებისას. ზუსტად ძალიან ბევრ მოყვავილე ორქიდეას ემართება ის, რომ გამოიტანა საყვავილე ღერო და შემდეგ იწყება უკვე გარკვეული სტაგნაციის პერიოდი, როდესაც დიდი ხნით რატომღაც საყვარელი საყვავილეები არ იხსნებიან ხოლმე. და ყველაზე ხშირი მიზეზი ამის არის ის, რომ მეგობრებო, განათებული დღის ხანგრძლივობა შემცირდა. ზამთრის დადგომასთან ერთად სინათლის ხანგრძლივობა და ინტენსიურობა იკლებს და როდესაც ორქიდეას გამოაქვს საყვავილე, ბუნებრივ პირობებში და სათბურის პირობებშიც უფრო უძლიერებენ განათებას, ხოლო ჩვენ შემთხვევაში თუ არ დავამატეთ რაიმე დამატებითი მექანიზმი ხელოვნური განათების სახით უმეტეს შემთხვევაში სინათლე სუსტდება და საყვავილე ვეღარ ახერხებს განვითარებას მოკლედ პირველი ყველაზე გავრცელებული მიზეზი ეს არის განათებული დღის ხანძლეობის შემოკლება ორქიდეა ფალენოფსის მინიმუმ 12 საათი სჭირდება რომ იყოს განათებული დღე და თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ რომ ასე ვუზრუნველყოთ მაშინ ალბათ ჯობია ვიფიქროთ დამატებითი განათების მოწყობაზე და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში მზის სინათლეს ეს მაქვს მესაუბარი ჩემ შემთხვევაში უბრალოდ მივხედავთ იმისა რომ განათება დამატებული მაქვს მაიც მზის სინათლის ნაკლებობა იგრძნობა არა ეს არის კუთხე, სადაც მზე საერთოდ არ ადგება და ჩემი პრობლემების გარკვეული წილი გამოწეულია მზის სინათლის ნაკლებობით. მოკლედ, მიზეზი პირველი, განათების სიმცირე. მეორე პრობლემა, რომელიც იწვევს ორქიდეის საყვავილე ღეროების განვითარების შეფერხებას, ეს არის ჰაერის დაბალი ტენიანობა. ზამთრის დადგომასთან ერთად ჩვენ ვრთავთ გამათბობლებს, რაც ჰაერის საშინად გამოშრობას იწვევს. მართალია ორქიდეა ფალენოფსისი არის მცენარე, რომელიც ხანმოკლე პერიოდით იტანს მშრალი ხავას, მაგრამ ეს მხოლოდ ხალმოკლე პერიოდით. წარმოედგინეთ, როდესაც გამათბობელი მთლიანად აშრობს და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი ჩართული მაქვს, მაინც 30%-მდე ძლივს ვინახავ ჰაერის ტემპერატურიანობას და ზუსტად ამიტომ მაღალი ტემპერატურის პირობებში, რადგან გამათბობელია ჩართული, დაბალი ჰაერის ტენიანობის პირობებში ხდება ის, რომ ორქიდეას ფოთლები იწყებენ ჰაერის ინტენსიურ აორთქლებას, წყლის უბრალოდ ინტენსიურ აორთქლებას. იმ იმიტომ რომ ცხელა, მაგრამ რაკი ჰაერის ტენიანობა დაბალია, ფესვები ვეღარ ახერხებენ საჭირო ტენის შეთვისებას. ეს იწევს ორქიდეის შეფერხებას განვითარებაში. ორქიდეა გადადის ეგრეთ წოდებულ ეკონომიურ გადარჩენის რეჟიმზე და იწყებს აა მისთვის რაც არც თუ ისე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმ ორგანოების მოცილებას. უმეტეს შემთხვევაში მეკობრებო, ეს არის ზუსტად საყვავილე კვირტები, რადგან კვირტების გარეშე ორქიდეა შეუძლია გაძლოს. ამიტომ არის ხოლმე რომ გამოსული, გაზრდილი საყვავილე უცხფად იწებს ხმობას ცივა კვირტები და ორქიდეა. მიუხედავად იმისა, რომ ფოთლები შეიძლება კარგ მდგომარეობაში იყოს, აღარ ყვავის. გაზომოთ ჩვენი ჰაერის ტენიანობა. ეს არის აუცილებელი, აგერ გამათბობელი ჩართულია, დამატენიანებელი ჩართულია, ახალი მორწყულია ორქიდეები და ჩემ შემთხვევაში 20 გრადუსი არის საკმაოდ კარგი ტემპერატურა, მაგრამ 37% ეს არის დაბალი ტენიანობა. ასე რომ ვიზრუნოთ ჰაერის დატენიანებაზე. ტროპიკული მცენარეები, ორქიდეები მათ შორის მოითხოვენ ჰაერის მაღალ ტენიანობას. და თუ არ გვაქვს ჰაერის დამატენიანებელი, რას ვაკეთებთ? დავაკვირდეთ. მოვაშოროთ ორქიდეები ჰაერის ცხელნაკადს, ანუ გამათბობლიდან დავდგათ ოპტიმალურ სიმაღლეზე ან დაშორებაზე. ეს ერთი, მეორე, შეგვიძლია დავდგათ ფართოპირიანი ჭურჭელი წყლით სავსე ორქიდეებთან ახლოს და ასევე შეგვიძლია მოიხმაროთ ჩოვლებრივი პირსახოცი გავჟღინთოთ წყლით და გამათბობლთან ახლოს დავკიდოთ და ყოველ ჯერზე, როდესაც პირსახოცი გაშრება, აუცილებლად დავასვენოთ. ეხლა მე აქ რამოდენიმე ორქიდეა მაქვს და ყველაზე მარტივი ამ შემთხვევაში მოსავლელი ყველაზე მარტივი მოსავლელი არის ფალენოფსისი თუმცა წარმოიდგინეთ ვანდის შემთხვევაში რა მხელა ტენიანობაა საჭირო ამიტომ არის ჩემო მეგობრებო რომ ყველანაირად ვცდილობ რომ დავატენიანო ჰაერი მაგრამ პრობლემა მაინც დამიდგა იმიტომ რომ რთულია გამათბობლის პირობებში ჰაერის ტენიანობის გასრდა და პრობლემა, რომელიც ასევე მოყვება ხოლმე დაბალტენიანობას, ეს არის ორქიდეების ხშირი მორწყვა. მორწყვაზე საკმაოდ ბევრი ვიდეოა ჩემ არხზე, აქ დეტალურად არ გავჩერდები და აკვირდით ზედამარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება სახელის ნიშანი და ყველა ვიდეო, რომელიც არის ჩაწერილი მორწყვისა და ჰაერის დატენიანების შესახებ, გამოჩნდება სახელის ნიშნის ქვეშ ჩამალულ ლინკში. თქვენ შეგიძლიათ გადახვიდეთ და დეტალურად ნახოთ. ასე რომ, მნიშვნელოვანი თემები განათება, ტემპერატურა, რა თქმა უნდა, ეს უკვე კარგი ხანია, ვიცით და ჰაერის ტენიანობა და მშრალი ჰაერის პირობებში ზომიერი მორწყვა. ჩემო ძრფასო მეგობრებო, ორქიდეას ჭირდება კვება, დამატებით სხვადასხვა სასუქების სტიმულატორებისა და ასე შემდეგ მიშველება, როდესაც საყვავილი აი ამ მდგომარეობაშია, მაშინ შეიძლება ოდნავ მივეშველოთ, მაგრამ როცა უკვე დაიწყებს კვირტების გაზდას და ფორმირებას წყვეთ ყველანაირ ყვებას. უნდა დავიმახსოვროთ ერთი რამ. მოსვენების პერიოდის შემდეგ ორქიდეას სჭირდება მოყვება, ზომიერი რა თქმა უნდა, რომ არ მოახდინოთ დაავადებების პროვოცირება და დამწრობა, ფესვთა სისტემის დამწრობა, რაც ყველაზე ხშირია ხოლმე, ხოლო შემდეგ უკვე როცა საყოველ ღერო ჩამოყალიბდება და კვირტებს გაიკეთებს წყვეთს კובას. ზედმეტი კובა იწევს ყვავილების ნადრევ დაბერებას, ანუ ნადრევ ჭკნობას და იმის ნაცვლად, რომ კონდეს ხანძლი ყვავილობა შეიძლება ეს იყოს საკმაოდ მოკლე. შემდეგი ტემპერატურაზე წინა ფრაგმენტებში უბრალოდ გაკვრით ვახსენე ჩვენ ვიცით რომ ორქიდეა სჭირდება ზომიერი ტემპერატურა და დღისა და ღამის შორის გარკვეული ვარდნა ტემპერატურული სხვაობა გამათბობლის პირობებში ეს უკვე ხელით მოგვიწევს ამის დარეგულირება რომ ღამე ჩავუწიოთ ხოლმე დღისით ავუწიოთ ხოლმე მაგრამ ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს ორქიდეას ყოფნა დიდი ხნით მაღალ ტემპერატურაზე 40 გრადუსამდე დაახლოებით და დიდი ხნით დაბალ ტემპერატურაზე, თუნდაც 15-14 გრადუსი, ან ძალიან დიდი ვარდნა იწვევს პრობლემებს, ძალიან სერიოზულ პრობლემებს, რაც დროთა განმავლობაში ჩვენ სცენარებს დაუპავს. ამიტომ ვეცადოთ, როდესაც საუბარია უკვე ბინების ხელოვნურ გათბობაზე, რაღაცნაირად დავიჭიროთ ზომიერება რა თქმა უნდა, ორქიდეა სჭირდება ტემპერატურული სხვაობა დღესა და ღამის შორის, რადგან ეს მისი გენეტიკური მოთხოვნა, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში მუდმივი ტემპერატურა მაღალი ან მუდმივი ტემპერატურა დაბალი. მეგობრებო, ამ ვიდეოში სულ ეს მინდოდა მეთქვა, მოკლედ, საყვავილე ღეროს განვითარების შესახებ. რა თქმა უნდა, უნივერსალური რეცეპტი და ინსტრუქცია არ არსებობს დააგვირდით იმ გარემოს სადაც თქვენი ორქიდეები არსებობენ და გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს პირობებში ორქიდეას სხვადასხვა ქალაქების პირობებშიც კი განსხვავებული მოლის წესები სჭირდება ასე რომ მეგობრებო ველი თქვენგან გამოხმაურებას და როგორც ყოველთვის ვამბობ ერთმანეთის დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია ეს სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი